everyone! Welcome to しもしchannel, Now's Vlog, ang inyong lingkod. Hello po, 10 million viewers in the house. Welcome, welcome po kayo. Yan. Meron akong web spice uh, ah, from Philippines try nyo. Masarap siya. Um, ah, PM nyo na lang ako. Saan nyo marami kayong pagkagamitan. Minsan sasama ko siya sa vlog ko kung paano ako gumawa yung aking um, tuna pasta. Tapos isa hahalo ko pa, mapakita ko sa inyo. At masarap siya. Tsaka isa kong ginagawa sa sa beef kasi 'di ba pag gumag nag-steak ayaw kasi ng ano eh ng ng steak steak lang para hindi ko malana, mal, mal, malasahan ang tawa-tawa iyaw kasi ho ako sa ano, medyo iwa ko pag medyo may, may manarasahan akong taba. Iyaw ko sa mga mantika kasi gusto ko lagi parang tatanggalin ko mantika. Eh, pero suggestion ko lang po ito. Pag dito sa Japan, sa akin lang ho kayo makaka-order kasi direct po ako doon mismo sa kay Web Spice. Try nyo na. Kaya lang kasi, Ayan, ganito siya, o. Oh. So, lagyan nyo lang ng, add nyo lang ng canola oil or olive oil. Pero sa Pilipinas kasi, mahal ang olive oil. Kaya, uh, ang um, ano nila i canola oil. Pag dito naman sa Japan, medyo sosyal naman po tayo. Eh, sosyal-sosyal lang konti ah. Ayan, nalagyan ko siya ng, inaad ko siya ng, instead na canola oil, inad ko ng olive Oh well, kaya mga friends na nandito sa Japan, order na po kayo sa akin. Uh, ah, DM me. Huwag na kayo ang isip, order na. At thank you po sa aking mga viewers. Thank you po sa 1 million viewers. At huwag nyo kakalimutan, mag-subscribe din po kayo sa aking channel, Now's Vlog. See ya! Bye-bye!